En el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial En el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial en el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial En el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial L'efecte de la teïna ve provocat per trossos de plantes. Sobretot al desert hi ha cactus que tenen certes substàncies. Homes de pura ciència estudiant des de casa les galàxies. Homes de pura tribu poden tocar-les, poden tocar-les. Les corbes d'un mandala. Inhala, exhala Acabaràs sentint-te com en una selva de Bengala Amb un vestit de gala A dalt d'una cascada Penso que les altures han estat sempre desconnectades de tot Perquè busquem palletes d'or Perquè mirem cellular phone Parlo de coses que en una pantalla no hi són Vaig conèixer un home de 80 anys que bevia infusions de zingíber Una llarga vida i parlava un portuguès de Goa, Índia En el dia d'avui faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial En el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial En el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial En el dia d'avui no faré servir els ulls Extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial. De la branca a la maca al matalàs, de tinta vegetal a tatus al braç, de les danses tribals a les rasmatàs, de baralles de cadells als Balcans, del color a la carta al burofax, de dents de cocodril a 18 quirats, d'arquitectura maia a universitat, som els nostres avantpassats. Carreguen girafes, elefants, un vaixell de safrà, selfies amb buximans, documentals, eh, eh, eh. Qui són els salvatges, qui són els humans? Un cotxe de safari, escopetes de darts, ei! Eh. Meditació per superar les jornades laborals. Tell me don't you feel like another one? Cursos de reiki, coneixement personal la generació de la doble moral. Doble moral. En el dia d'avui no faré servir els ulls, extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial. En el dia d'avui no faré servir els ulls, extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial. En el dia d'avui no faré servir els ulls, extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial. En el dia d'avui no faré servir els ulls, extrasensorial, extrasensorial, extrasensorial